أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسيد الله الشاكرين لأنه شاكر عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai wanda da ikon sai da yardarsa har kullun yake ba mu damar zaunawa a nan a cikin wannan markaz namu sai sp alhaji zaki a nan garin ta sai sp alhaji zaki na wani ya rubuta ali zaki a'a alhaji zaki alhaji muhammadu zaki a nan garin tawa kenan sai sp wannan ai suna ne da sunan mamaci uban alhaji hashimu zaki wanda ya gina wannan wurin sannan ya bada shi kuma fi lillahi ya gina ainihin masallacin juma'a da wa'annan makarantu ne da ake karanta da 'ya'yan musulmi tun daga jardin har terminal wato franco arab da kuma reshe da ke nan insha bangaren reshe na jami'a wanda ainihin muke karantar da ɗalibai masu neman lisans a yanzu haka ɗalibai su yi premier a ne kuma insha Allah su ci gaba da karatun kuma da ya zama a ne bai layi masu neman lisans a nan wannan fara'i kenan wannan antan kuma daidai wannan wuri a insha Allah a nan sai sp alaizaki muna fatan Allah wanda ta'ala ya sanya albarka a cikin karatun gaba ɗaya alhamdulillah wato eh, karatu da ake nan gayi to babban fatan mu shine Allah Sama ta'ala ya ainihin wato samun sun su gane abin da ake nan gayi kar ya zama karatun da tambayoyin da ake dai suna ta ne kawai haka ba a manfura a'a Allah ya sa ana amfani da abin gaba daya to tambayoyin da ke gaban mu a yau akwai dan uwa da yake tambaya mala Anas Mala Anas daga ainihin Murtani, amma asalinsa wato mutumin jihar Tawa ne a cikin yankin ainihin wato Sakwale a wani gari da ake ce ma gidan fako. To, amma a halin yanzu yana Murtani a cikin yake yana sana'a. Allah ya sanya ma dukiya albarka, Allah ya sanya ma kasuwanci albarka. Tambaya yake yi ya ce wai malam kamar yanzu ina iya in da zakka wa'inda suke tare da ni suna aiki kamar yarana ina iya in ba su zakka kuma sannan in hidda kunu ina iya hidda musu kunu tunda suna tare da ni suna aiki duk da cewa ni nake ciyar da su kuma ina musu albashi don wata ina iya in ba su zakka in na fidda sannan kuma kunu ma in na ina iya hidda musu kunu kuma ya kara tambaya ce kamar yanzu a can gida kuma a can gida ina iya wa'inda suke kasa gare ni kama kama daga iyaye duk wanda nake ciyarsuwa ina iya a can inda nake zumurta ni in hidda musu zakkakkoni in Allah kai mana rai ko kuma sai a nan gida sai naji amsa daga gare ku سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نعم a dangane da abin da shahi zakka wato ita zakka Allah subhanahu ta'ala da ya wajabta ta a cikin dukiyar bawa in ta kai ainihin nisabi nisabi shine lissafin ya kai adadin da ake fidda ma zakka shine nisabi yana daga cikin sharuɗan zakka sannan kuma sharaɗi na gaba ya zama ainihin mallakar ce kai mutum dukiyar mallakar ce. ba ta bashi bace babu bashin kowa a ciki ko da akwai bashi in kai lissafa taka zakkar tana iya dukiyarka tana iya eh, ta isa zakka wadda ko da akwai bashi haɗe sannan kuma sharaɗi na uku na zakka akwai ainihin wato eh, halwanil haul wato bi ma'ana zagayowar shekarar da ka fara sana'a da wannan dukiyar in yanzu wani mutum yanzu dinnan wani ba kyautar miliyan 100 ba su da zakka yanzu za ka yi damu zakka ko sisiriti ba amma yau za ka fara ko ba kai sana'a da su ba ka bar su har shekara ta zagayo rana mai kamar ta yau sai ka fi hidda mu zakka in sun isa zakka a'a kana nan ga sana'a da su wannan yau ka samu jika miliyan 100 kyauta ka fara sana'a da su shekara ta zagayo wannan ranar a yau ana fahimta a yau din nan da muke wace rana ce ranar alhamis ce ko a ah, bakwai ko takwas takwas ga wannan ku ina ji takwas ne ga wannan wata na ainihin wato a rajab to daga nan za ka fara ainihin hidda zakar to in ya kasance haka ne daga cikin mutanen da ainihin zakka ake ba da su ake ba zakka Allah subhanahu wataala ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fir riqabi ko و... و... السبيل وفي سبيل الله ابن السبيل فريدة من الله صدق تزكى أنا بعد تقتلك مسكني دكما أين هو تو وأن سكي أنا أنا لله شنسو كاتوس زوجين إيماني كودا كاهرين دعك نيما يا مسلم تا أنا باش زكاة دمي أجاو زوج مسلم تين ده وان ده يسابو مسلم تا كنن حديث الحديث الأهد للإسلام وان ده فار مسلم تا كم غاشا أنفد زكاة to ana ɗiba mai daga cikin wannan zakar saboda a jawo zuciyar shi ya ƙara samun natsuwa ya san cewa a ashe addini musulunci haka yake ashe ma addini ne na taimakakke ne ana taimaka ma talaka yawa haka wa'anda suke ana bin su bashi dan uwanka ana bin shi bashi yi kokari cikin dukiyar da Allah hore maka idan baka biya san mashi bashi ba to ka biya san mai cin zakar da zaka fidda ka je ka tambayi mabasitinsa wanda yake bin shi wane nawa ne ke tsakaninka da na bashi ya kawo takarda ka karanta ga su abin da yake bin sa bashi shikenan ka bashi ka biya sai ka ce to shahi an shahi shikenan baka biya wani ko sisin kuma daga yau sai ka je ka gaya mishi wani bashin da ke tsakaninka da wani shikenan babu baka rabin da mu an biya ma insha Allah cikin haƙƙin Allah shine zakka an gane yawwa shine walgarimina haka matafiyi shi ma ibnu sabila ana bashi daga cikin dukiyar abunin zakka ko da ba da gaske ke iya ce shi mata hini a bashi a bar shi da Allah eh a bashi na'am haka wanda yake ainihin ana taimaka fi sabilillahi da dukiyar zakka a fidda a yi aikin Allah an gane wa fi sabilillahi yana da faɗi zakka ana fidda ta a gina makarancin ne fi sabilillahi amma ba gina masallaci da ainihin wato dukiyar zakka ka ce kafi fi sabilillah shi gina masallaci ana son ka gina masallaci da dukiyar ka tsarkakakka ba ainihin tsarkin da kai na dukiya ba wannan ai tsarkin dukiya ne da shi za ka gina wa Allah masallaci kai a wajen ka ba za ka gina wa Allah masallaci da shi ba amma wanda ka taimaka ma da dukiyar zakka suna iya su haɗa dukiyar gaba da ceto kuna gani alhaji wani ya kama da zakka ga ta miliyan kaza to kun sun ku anan nan mu ko a nan unguwanmu muna da bukatar masallaci shin ba za mu haɗe kuɗayen mu ba wannan kuɗin mu gina masallaci da su eh wallahi haka nan ne yau haka su a wajen su ba wai ainihin zaka ce ba yanzu ha ci su ne a matsayin mai a matsayin halak malak kai kuma in ka gina da wannan ka gina da zakka ba ka gina masallaci na Allah ba da ka ba kai abun da annabi ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda gina ma Allah masallaci Allah zai gina masa ɗaki a aljanna kai to ai kai da dukiyar zakka ce ba ta ka bace an gane ko to kuskure ne ka zo ka gina abin nan masallaci da dukiyar zakka ba ba tsarkakka bace dauda ce kamar ka wanke dan tufa ne daga dauda ka zo ka zubar haka zaka doka wannan ka zo ka gina ma Allah yawwa amma ana dokar dukiyar zakka a gina makarantai a taimaka ma malamai masu karantar suwa a kula da ɗawainiyarsu abinda masu kuɗin ba su kiyaye ba kenan sai a duki dukiya ana bada ta inda bai dace wata zakka Allah ce wa fi sabilillah akwai biya san ainihin malaman da ke karanta suwa kace kai lisahi malaman nan a wannan makaranta su nawa ne a malami goma ne Allah ya baka makudin kuɗi zakka kafin da zakka buɗa musu kwantu alhaji kace to na zuba mu kwantu na shekara kowane ga ainihin wato abun nan in lokaci yayi kowane ya zo ɗauko makan shi ya ɗauko makan shi albashinsa na buɗa mu kwantu kuɗinku na ainihin kuɗin shibiyanku na shekara gaba ɗaya na zuba muku alhazan ba su gane wannan ba babban aiki ne babban jihadi ne amma mutane suna sakaci da shi wafi sabilillahi haka biya sama ɗalibai masu neman ilimi na shari'a wanda in ba nan ɗaliban nan masu neman ilimin shari'a da ainihin addini musulunci ya tabarbare ina za a samo ilimi na addini in ba wajen makarantarsa ba ana sakaci wallahi mutane in uwa Allah ba ku dukiya amma kuna sakaci wajen biya san almajirai masu kokarin karatun addini domin su karanto shari'a su karantar da al'umma ita su haska kama al'umma kuna sakaci kwarai din yana da cin wafi sabilillahi biya sama ɗaliban ilimi masu neman ilimi a biya su musu su neman ilimi na shari'a su karantar da al'umma su fidda al'umma daga cikin duhu bayan da za al'umma ta ci gaba ta addinin musulunci matukar tana cikin duhu bayan za a yi ta daga cikin duhu kuma matukar ainihin wannan al'umma ba ta karatu ba a samun 'ya'yan wannan al'umma ba sun tahi tsaye haikan suna neman ilimi to neman ilimi ya riga ya tsada kowa ya sani kowane irin fanni na ilimi kalli ilimi na neman duniya kalli yadda ake faɗi tashi wajen biya ma 'ya'ya makudin kuɗi makarantun ne na lakwar domin su zama wani abu na duniya amma ga bangaren addinin musulunci ko da ba ka da a cikin abin da shahi mai neman karatun na shari'a ta addinin musulunci yi kokari ka samu na ɗalibi ko ɗalibi biyu ka ɗauki dauki ne karatunsu tun daga ƙasa har ka biya sama ɗaliban karatun ilimi tun daga neman lisans har master yi doctoral bangaren shari'a ai ba ƙaramin lada za ka samu alhaji wallahi muna sakaci da wannan ba karamin lada ba ce ka ɗauki ɗawainiyar ɗalibai masu neman lisans ɓangaren shari'a har su gama lisans su zo su yi master day su md har su zo su yi doktora ƙarƙashin shari'a ta addinin musulunci duk abin da su karanta na addinin musulunci wallahi kana da kamishin shi amma mun yi sakaci a wannan ba mu ɗauki wannan bakin komai ba muna wasa da dukiya ta zakka muna ɗauke mun ɗibe ta ba mu hidda ma ɓangaren kaso na ɓangaren ilimi don Allah mu ji wannan sanarwa don Allah alhazai in kun ka hidda zakka ku ɗebe mai ilimi na shi kaso na cikin zakka ku ce wannan na hidda shi saboda ɗaliban ilimi da malamai masu karanta suwa da kuma ɓangaren makarancin ne ku ga yadda karatu zai bunƙasa ilimi zai bunƙasa ɓangaren abin da shi addinin musulunci Allah ya samu gani